भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना पुष्प नहीं बन सकते तो तुम काटे बन कई मत लाइकिंग